Graswurzelbewegung oder politische Diskussion, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde sagen, beides. Ähm, es muss beides geben. Ohne Graswurzel macht die politische Bewegung keinen Sinn und die politische Bewegung macht keinen Sinn, wenn sie nichts hat, woran sie sich orientieren kann. Insofern kann ich diese Frage leider nicht abschließend beantworten.